Katika video hii mambo matatu ya kuzingatia kama unahitaji kuanza kucreate content au unatengeneza content za mitandao ya kijamii. Swala la kwanza ambalo ni muhimu sana pale ambapo unaanza kutengeneza content ni kuchagua niche. Of course kuna niche nyingi, unaweza ukachagua technology, masuala ya afya, masuala ya habari, masuala ya creative kama haya filmmaking, pamoja na niche nyingine nyingi ambazo wewe unajiona utakuwa comfortable kufanya kazi kwa muda mrefu na kuweza kuisaidia jamii kwa kuweza kupeleka elimu. Linakuja swala la pili ambalo ni muhimu sana na lenyewe litachangia wewe kukufanikisha, ambalo ni confidence. By the way, lazima uwe na confidence katika kile ambacho unaweza kudeliver wanasema kwamba fake it until you make it. Of course, jambo la tatu ambalo pia ni muhimu sana kuweza kulizingatia ni presentation. Yes, namna ambavyo una present mada zako na unavyoelezea watu. Of course, lazima ujifunze kuhusiana na storytelling.